yun no mga katrops <clears throat> medyo malungkot yung uh, i-upload ko ngayon kasi ito yung uh, about sa Kaluskos Pranker no, isa siyang uh, Bisaya taga Cebu so, siyempre may pusong Bisaya din ako kasi yung papa ko taga Cebu so idol ko rin to yung Kaluskos Pranker no, mga katrops yun uh, yung nangyari nga sa kanila medyo malungkot yung uh, nangyaring uh, prank na ginanap nila sa kanilang youtube channel so napakalungkot yung uh, tirahin na natin to boss so yun yung prank nila no so nakatagpo sila ng uh, ipaprank nila na may baril pala so hindi nila napansin bagkos uh, uh, pinilit pa rin nilang uh, videohan no yung cameraman hindi rin napansin yung pagbunot ng barrel ng uh, kanilang pinarang no mga ka-idol mga ka-trop so nakakalungkot so yung pinarang nila may barrel so yung isa binarel yung uh, kaluskos pranker no yung isa hindi na barrel so yung isa namatay talaga kasi yun tinamaan talaga ng bala ng mga ka-trops. So, sana maging lesson to sa mga pranker. Uh, kaya kung ako pag uwi ko ng Pinas, so magpa-prank ako, uh, kailangan safety, safety first muna talaga bago ko gawin yung uh, isang prank no nakakalungkot kasi napakadelikado kasi maging prank kasi hindi po scripted yon yung pagiging prank ng isang vlogger na mga katrop so dapat pag nagprank ka malakas yung loob mo hindi ka mahihain kasi lahat ng uh, ano dito, lahat ng detalye, lahat ng uh, video na gagawin nyo ay uh, makatotohanan. So, yung iba siguro scripted pero kalimitan nakikita ko talaga hindi scripted. So, no condolence sa uh, Coloscos prank. No condolence po sa inyo. Uh, isang uh, vlogger sa Pinas. Mga pranker sila. Condolence to your family. So, yun mga ka-idol. So, papanorin natin yung video no grabe grabe yung nangyari hindi ko akalain kasi isang idol ko tong mga to no sinubscribe ko yung channel nila <clears throat> lagi ko sila pinapanood so yun nga yung nangyari so tara uh, panoorin natin na sabay-sabay at uh, nakakalungkot no yung mangyari bata pa yung napatay So tara, samahan nyo ako. Our channel, Pung Timidab and Vlog. Sa mga wala pa kailan mo diyan karon kami ni ang Zupisana Biners Suling Libay. So karon nga ano mga kaluslos, tara po may bagong prank. Uh, part 3 sa mga prank. So help you like it guys. So kini nga prank, uh, gitawag ni siya og tirahin na natin to. So, murag... Challenge siya, challenge siya. Challenge. familiar rin na ano, no, murag sikat din sa Facebook, YouTube, kaya tirahin natin to. Murag delikado siya guys, sa bulo mo. Pero, buhat ng ginaway para lang sa nag-request. Tara boss, tara boss. Dito na kami sa target boss. Ha? Oh. Sige boss. Ano sa natin yung oh, motor? Mio, Mio. 125. Thank bos makan sembeliro bos ya. subscribe Kita cobain bos. Oh bos, kasih bos. Ada bos, serahkan nama bos. Lain bos. Oke bos, Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Berat Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke kejar kejar